Masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Apabila berada di luar rumah, sentiasa amalkan penjarakan fizikal 1 meter, cuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer. Banyakkan orang apa sini? Jalan ini jalannya ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera Tuan-tuan dan puan-puan Ini adalah pengumuman daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah sila ambil perhatian kepada individu yang diperintah menjalani arahan kuarantin di rumah. Sila patuhi arahan tersebut. Sakit tekak dan sesak nafas, segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan. Buat mata ini, rumah adalah tempat yang paling selamat. Jenazah individu yang diperintah menjalani arahan kuarantin di rumah sila patuhi arahan tersebut. Jika individu tersebut didapati melanggar arahan, sekiranya terdapat tanda-tanda atau gejala seperti demam, batuk, selesema. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam bagi mengelakkan diri kita dan keluarga dijangkiti COVID-19. Kesihatan Negeri Sabah sila ambil perhatian. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam bagi mengelakkan diri kita dan keluarga dijangkiti COVID-19, marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini. orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam bagi mengelakkan diri kita. Jangan jangan diubah, jalankan diri kita satu meja, kerja satu meja. bagi mengelakkan diri kita dan keluarga dijangkiti COVID-19, marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini. Sekiranya terdapat tanda-tanda atau gejala seperti demam, batuk, selesema, sakit tekak dan sesak nafas, segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan. Ya, Música perhatian. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Bagi mengelakkan diri kita dan keluarga dijangkiti COVID-19, marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini. dan berada di tempat yang sesak, tempat yang sempit dan tertutup. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau sapu tangan. Buang tisu selepas digunakan ke dalam tong sampah yang bertutup. Pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehan jangkitan COVID-19. Marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini. Sila pakai pelitup muka ataupun mask apabila berada di luar rumah. Sentiasa amalkan penjarakan fizikal satu meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar. kendaraan masuk deh dong <laughs> kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Sila ambil perhatian. Untuk maklumat, pada masa ini berlaku pentas di luar rumah. Sentiasa amalkan penjarakan fizikal 1 meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar. Kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih. berada dalam komuniti kita dengan kadar keboleh jangkitan yang tinggi. Oleh itu waspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam bagi mengelakkan diri kita dan keluarga dijangkiti COVID-19, marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini. Sila pakai pelitup muka ataupun mask apabila berada di luar rumah. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah kita lawan kita jaga kita Setiap tiaga Kita rasa yang aku bisa bila Belajarkan diri kita Tumi jaga satu kita Pakai nombor itu muka. Jangan jangan dilupa Jarakan diri kita Tumi jaga satu kita Pakai nombor itu muka, Jangan jangan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah pengumuman daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Sila ambil perhatian. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini. Sila pakai pelitup muka ataupun mask apabila berada di luar rumah. Selama kita jaga kita, bersiap-siaga. Bukanlah saya untuk disemirkan. Jarakkan diri kita, tapi jaga satu meja. Pakailah pelitup muka, jangan-jangan diri. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Sila ambil perhatian. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Pakai pelitup muka ataupun mask apabila berada di luar rumah. Sentiasa amalkan penjarakan fizikal 1 meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar. Kesihatan Negeri Sabah. Sila ambil perhatian. Jangkiti COVID-19, marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini. Setiap kali berurusan di luar, kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau sapu tangan. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam ataupun mas apabila berada di luar rumah. Sentiasa amalkan penjarakan fizikal satu meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar. Oh, 23 Fisbaro. Sini kan? Korbannya. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. dalam rumah anda dan di tempat kerja anda. Kepada individu yang diperintah menjalani arahan kuarantin di rumah, sila patuhi arahan tersebut. Jika individu tersebut pelitup muka ataupun mask apabila berada di luar rumah, sentiasa amalkan penjarakan fizikal satu meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar. Individu yang diperintah menjalani arahan kuarantin di rumah, sila patuhi arahan tersebut. ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Sila patuhi arahan tersebut. Jika individu tersebut didapati melanggar arahan, tindakan boleh diambil di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan boleh dikenakan kompaun. di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam. Ambil perhatian untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Orang lain setiap kali berurusan di luar kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer. Jalankan diri kita satu meja, jalankan diri kita satu meja, jalankan diri kita satu meja, pakailah Pada masa kini, berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Penjarakan fizikal satu meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar. Kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer. Elakkan pergi. Rumah adalah tempat yang paling selamat. Orang ramai adalah tidak dikalahkan untuk berada terlalu lama di kedai, restoran atau lokasi tempuan awam. Oh. Sentiasa amalkan penjarakan fizikal satu meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar. Kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer. orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam. Fizikal satu meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar. Kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer. Elakkan... ini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Akan berada di tempat yang sesak, tempat yang sempit dan tertutup. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau sapu tangan. masanya Kita kembali ada masa-masa kita Kekumawan kita lawan kita jaga kita Mesti siaga Mujudkan rasa yang ogoh di Pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi di rumah anda dan di tempat kerja anda. Kepada individu yang diperintah menjalani arahan kuarantin di rumah, sila patuhi arahan tersebut. Okay guys, uh, begitulah tadi kita punya uh, IOW bagi kawasan uh, Limbahau dan juga Kawang. Oh, kita harapkan semua dalam keadaan baik dan juga uh, di kesempatan ini kita juga untuk mengucapkan uh, selamat menyambut hari Natal yaitu hari Christmas kepada semua uh, apa semua rakan-rakan yang beragama Kristian lah. Okay, Happy Christmas dan juga Happy New Year. Oh, dia ada macam apa? Lapar. Lapar. <laughs> Okay, lepas ini kita kita cari makan lah kita cari makan dan lihat and then uh, kita jumpa lepas uh, lupa jumpa lepas ini uh, apa sambutan hari Christmas jalan berbatu halo guys jadi saya punya anu pun tenaga pun sudah kurang so kita jumpa nantilah next video okay bye